እጅግ በጣም ሰው እየተፈናቀለ ነው። ሰው እየሞተ ነው። ሰው እየተጨፈጨፈ ነው። እስካሁን በወልኛ የደረስንበት እስከ 80 ሰው ሞቷል። ሴቶች ተደፍረዋል። ንብረት ወድመዋል። ቢያንስ ዘጠኝ ቀበላት ወድመዋል። ሰው ተፈናቃይ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሰርቶ መብላት አይቻልም። በርካታ አርሶ አደሮች ጫካ ዶር ነው ያሉት። በሩቁ ነው። በተለይ የልዩ ኃይል ልብስ ለብሰው ልዩ ኃይል አልሆኑ ልዩ ኃይልን የማይመጥኑ ክላሽ ኮፕን በመያዝ ሰውን እየገደሉ እያባረሩ ስለሆነ በጣም ከፍተኛ ስቆቋ ላይ ነው ያለ ነው። ከአርባ በላይ እስረኛዎች ከአራት በኮምሶ ወረዳ ላይ ታስረዋል። አርሶ አደሮች፣ ሴቶች፣ ህጻናት ያ በግፍ ነው። ልጃገረዶች አስራ አንደኛ ክፍል ተማሪ አስረኛ ክፍል ተማሪ ትምህርት ቤት አጥታ እየተንከራተተች ከጫካ ስትወጣ ይዞ ይደፍራታል። ኮንሶን አምጥቶ በመኪና ጭኖ አይሱዚ ጭኖ የኮንሶን አመራር አምጥቶ ከዳይባናና ከፋሻ አምጥቶ ያወያያል። የጉማይዴን ህዝብ አያወያይም። እየተጎዳ ያለው የጉማይደ ህዝብ ነው። እየተደፈረ ያለው የጉማይደ ህዝብ ነው። እየተዘረፈ ያለው የጉማይደ ህዝብ ነው። እሱ ግን አስገብቶ የማወያይ ከማዶ ከየትኛው ኪሎ ሜትር ከኮንሶ አምጥቶ አወያይቶ ችግር የለንም ብሎ ይወጣሉ። እኛ የተቸገር ነው። እኛን አይጠይቁንም። ከመጡም እኛን እንዲያውም እንድንጎዳ ያደርጋሉ። በየቀን በእኛ ላይ ይተኮሳል፣ ሴቶች ላይ ይተኮሳል፣ ህጻናት ትገደላለች። አስራ ሁለት አመት ልጅ ቤት ውስጥ ገብቶ ደፍቶ ይወጣል፣ እናቶችን ይደፋል፣ ወንዶችን ይዞ ይደፋል። ለዛ ወንዶች አካሸሽቶ በቆሎ ሸት ከማሳብ እንዳይበሉ በቆሎውን እያስጨፈጨፍ ነው። ይከብዳል። ባልየውን አጠገቧ ደፍተው ሴትዮዋን ይደፍራሉ፣ ሴትዮዋን ይዘው ይሄዳሉ። በጣም ከፍተኛ በደል እየደረሰብን ነው። ይህንን የሚያደርገው ጥቂት የኮንሶ አመራርና ጥቂት የአማሮ አመራሮች ናቸው። እኛ በእርግጥ የጠየቅነው መዋቅር ጥያቄ ጠይቀናል። መዋቅር ጥያቄ የጠየቅነው ለምንድን ነው? ከቡኒቲ አሁን ለምሳሌ 600 500 ኪሎ ሜትር ሄዶ ፍትህ አይገኝም፣ 500 ኪሎ ሜትር ተሄዶ ፍትህ ይገኛል የሚል ጥያቄ ነው የጠየቅነው። ጥያቄያችንን በአግባቡ መንግስት እስከሚመልስ ግን ከቀያችን ከቤታችን እንዳንኖር ውጡ፣ ይሄ መሬት የእናንተ አይደለም፣ የኮንሶ መሬት ነው፣ የኮይራ መሬት ነው፣ ወደ መጣችሁበት ተመለሱ ብለው እያንገላቱን ስለሆነ እኛ ከ1900 እስከ ዛሬ ወረዳው ተመስርቶ የምንኖር አያቶቻችን ናቸው እዛ ያሉት እንጂ እኛ ራሳችን እዛ ተወልደን ያደግን ያረጀንበት ቀዬ ላይ ዛሬ ስደተኛ አድርገውናል። የዚህ በደል እንዲሰማልን ለማሰማት ነው ወደዚህ የመጣ ነው።